kuulsin nii palju väga-väga vahvaid ideid ja täiesti vajalikke ideid. et äh, võib-olla peamine sõnum ongi, et, et äh, hakake vaikselt otsast pihta, tehke ära, et, et, äh, et ärge, ärge laske kellelgi öelda ei, aga kuulake palju häid soovitusi ja tehke nendest omad, omad nii-öelda otsused ja järeldused. mina soovitan teil võtta see asi ette ja teha ära, et kui teil mingisugune hea mõte on, on see tarkvara, on see päriselt mingisugune saba, on see vihik mingisugune mäng, mis iganes, proovige selle programmi jooksul mingisugune asi päriselt katsetada, kui ma olen kuskil omale valmis saada omalt poolt lisaksin, et ärge kaotage seda kastist välja mõtlemise oskust. et praegu see, kuidas te lähenete ideedele ja see, kuidas te otsite lahendusi nendele, see on olnud, see ei ole tavapäraselt, mis elus nagu siis ja koolides õpetatakse et ärge jumala eest laske oma loovusest lahti, et mõelge, mõelge kastist välja ja jätkake seda. ärge kunagi lakake olemast uudishimulik, et niikaua kui te olete uudishimulikud ja tahate, et teie idee jääks ellu, niikaua see idee ka elab tuleb midagi ära teha ja vaadata, mis välja kukub, et ei tasu alla anda, isegi siis, kui sa ei tee või see lahendus ei leia esimesel korral endale klienti või keegi ei taha selle eest maksta, see kogemus, uskuge mind, selles eas, mis lapsed on, on palju kasulikum. aga ma arvan, et siit tuleb vähemalt kolm-neli täiesti reaalselt vajalikku asja Eestile ja maailmale. lihtsalt tehke see asi ära ja saate kogemuse, mismoodi oma mõtteid päriselt ellu viia idee ja prototüübi vahe on väga lihtne. Eh, prototüüp on seesama idee päriselus, päris kujul või digitaalsel kujul. nii et idee võib olla teil enda peas või paberi peal, aga prototüüp on ikkagi midagi sellist, mis eh, näitab, kuidas see idee välja näeb päriselus